टू फैमिली कैसे आप सभी लोग एंड आई होप गए सभी लोग बढ़िया हो गए एंड आप लोग आगे बढ़े ना सो गाइज हमारे गेम के अंदर आ चुका है बिल्कुल न्यू इवेंट जिसका नाम है वैलेंटाइन विश इवेंट ठीक है सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हमें रोज इमोट कितने डायमंड में देखने मिल सकता है एंड उसके बाद जो आई हट यू इमोट है कितने डायमंड में देखने मिलेगा तो गाइज अगर आपको जानना है अगर आपको पता होना चाहिए कि कितने डायमंड मिलेगा तभी आप लोग डायमंड लगाओगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को एंड तक देखना है मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल्स में बता दूंगा सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर गाइज वीडियो के ऊपर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना बगल में जो बेलाइकन आ रहा होगा उसको और भी सेट कर लो ठीक है एंड उसके बाद ही कहीं यहाँ पे गिव्यू होने वाला सौ डायमंड का तो अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को कहीं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सिर्फ सौ डायमंड का होगा तो यू जरूर से कमेंट करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो को लाइक करना भी तो देखो गाइज बेसिकली इवेंट जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है ठीक है एंड अगर मैं आपको याद होगा तो गाइज भाई आपको दिवाली विश इवेंट नाम से भी आपको एक इवेंट डाला गया था उसके बाद विंटर विश इवेंट से भी नाम से आपको एक इवेंट डाला गया था ठीक है तो भाई इसके अंदर भाई क्या मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या सीन होता है तो देखो गाइज इधर आपको पहले हार्ड ब्रेक वाला जो बर्नल है आपको ये देखने मिलता है एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपके दो फेवरेट इमोट्स अवेलेबल है ठीक है तो भाई यहाँ पे इस टाइप की आपको चीज़ें देखने मिल रही है उसके बाद गाइज यहाँ पे देख लेते हैं तो गाइज यहाँ पे थोड़ा स्पिन वगैरह मारते हैं एंड देखते हैं गाइज क्या कुछ निकलता है ठीक है तो भाई इतने सारे रिवॉर्ड हमें देखने मिल जाते हैं उसके बाद बाद गई यहाँ पे 200 की विश मांगते हैं ठीक है तो देखते हैं गई यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कुछ खास आइटम निकलेगा तो गई यहाँ पे देखो फालतू की चीज़ें मेरे को दे दी गई हैं देख लो गई यहाँ पे मेरे को एकदम फालतू की चीज़ें देखने को मिली है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भाई यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आपको ये सारे आइटम मिले ठीक है तो भाई आपको एकदम फालतू की चीज़ दी जा रही है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं अभी गई यहाँ पे मैं थोड़ा सा और टॉपअप करके यहाँ पे और डायमंड लगाता हूँ इसके अंदर तो गई अभी अपने पास हो चुके हैं थर्टीन हंड्रेड फाइव डायमंड ठीक है जो तो गई इतने डायमंड का स्पिन मारते हैं देखते हैं आपको क्या कुछ निकलने के चांसेस रहते हैं आपको निकालना चाहिए कि नहीं अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा तो देखो अभी फिर से बेकार आइटम मेरे को पकड़ाए गए हैं ठीक है उसके बाद गई फिर से दो का स्पिन मार के देखते हैं तो गई यहाँ पे फाइनली मेरे को मिल चुका ये वाला इमोट जो कि मेरे को बहुत पसंद है मेरा फेवरेट इमोट है तो गई फाइनली मेरे को ये मिल चुका है ठीक है तो फिर से गई दो की स्पिन मार के देखते हैं तो भाई अभी मेरे को कुछ नहीं मिला वही सस्ते आइटम मेरे को दे दिए गए एंड उसके बाद गई फिर से दो का स्पिन ठीक है तो गई अभी अभी भी मेरे को कुछ नहीं मिला ठीक है उसके बाद फिर से 200 का स्पिन ट्राई करते हैं तो गाइज अभी मेरे को ये वाला बंडल अवेलेबल हो गया है जो कि मेरा ठीक ठाक लगता है एंड यार इसका हेयर मेरे को अच्छा लगता है ठीक है तो गाइज ये बंडल मेरे को मिल गया उसके बाद फिर से दो का स्पिन करते हैं तो अभी मेरे पास यार रोज इमोट मेरे को नहीं देखने को मिला तो गाइज अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने ले ली है तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें खरीद ली हैं बाकी यहाँ पे अभी मेरे को लगता है जो मेरे को लगता है यही लगता है कि भाई अभी यहाँ से ये सब देगा उसके बाद लास्ट में मेरे को वाला इमोट देगा ठीक है तो मैं फिर से टॉपअप करता हूँ उसके बाद गाइज फिर से मारेंगे यहाँ पे स्पिन तो गाइज फिर से ट्वेल्व सेवेंटी वन डायमंड हो चुके हैं गाइज अभी मेरे को निकालना है रोज़ का इमोट अगर निकल जाता है तो भाई मैं पक्का निकालूंगा मतलब निकलेगा तो निकला निकालूंगा ही ना तो गाइज यहाँ पे वापस से ही सारे सस्ते आइटम मेरे को पकड़ा दिए गए और उसके बाद फिर से दो का स्पिन ट्राई करते हैं तो गाइज फिर से नहीं मिला यार दिमाग खराब हो रहा है गाइज यहाँ पे ऐसे ही होता है जो अब रेयर आइटम रहेंगे ना तो वो नहीं देखने मिलेगा देखो गाइज फिर से वही हुआ ठीक है एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे 200 का स्पिन मार के देखते हैं तो गाइज अभी मेरे को ये फीमेल वाला बंडल देखने मिल गया है एंड फिर से 200 का स्पिन ट्राई करते हैं तो गाइज नहीं देखने मिला ठीक है उसके बाद फिर से 200 का करते हैं तो भाई अभी मेरे को नहीं देखने मिला एंड अभी चेकआउट करते हैं गैस हम लोग को प्राइस पूल में से क्या क्या देखने मिल चुका है तो मोस्टली सारे आइटम्स आ चुके हैं बस अभी गैस यहाँ पे सारे रेयर आइटम्स आ चुके हैं मेरे पास बस यहाँ पे अभी आपको ये वाली स्किन देखने मिलने बाकी है एंड उसके बाद ये छोटे मोटे आइटम बाकी हैं ठीक है आई थिंक गैस यहाँ पे चार से पाँच डायमंड में आ जाना चाहिए देख लेते हैं गाइज़ तो 643 डायमंड हो चुके हैं तो कैसे फिर से ट्राई आउट करते हैं इधर ठीक है तो भाई अभी भी मैं नहीं देखने को मिला एंड शायद से अभी देखने को मिल जाना चाहिए यार काफ़ी डायमंड लग गए भाई काफ़ी सबसे ज़्यादा डायमंड लग गए भाई बहुत ज़्यादा डायमंड लग गए ठीक है तो गाइज अभी इसके बाद नहीं मारूंगा मतलब 200 का इसमें मार के देख लेते हैं हम लोग उसके बाद नहीं मारेंगे ठीक है तो गाइज यहाँ पे अभी भी देखने को नहीं मिला एंड उसके बाद फिर से 200 का स्पिन मार के देखते हैं तो गाइज अभी भी मेरे को नहीं देखने को मिला एंड गाइज यहाँ पे ऐसे डायमंड आपके उड़ाए जाएंगे तो गाइज यहाँ पे बहुत सोच समझ के डायमंड लगाना मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको कितने डायमंड लगने वाले हैं बाकी आपको यहाँ से हिंट तो मिली गया होगा भाई इस इवेंट के अंदर कितने ज़्यादा ज़्यादा डायमंड लग जाते हैं तो वो गाइज आप लोग निकाल लेना अगर आपका मन हो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस हिसाब से यहाँ पे स्पिन होता है कितने डायमंड यहाँ पे लग जाते हैं बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना गाइज आपको कितने डायमंड के अंदर ही रोज़ वाला इमोट देखने को मिला मेरे को तो ठीक इवेंट नहीं लग रहा भाई ऐसा इवेंट बहुत बार आ चुका है नहीं गाइज यहाँ पे पूरा मतलब कि एक तरीके से लेने के लिए आता है मतलब आपके डायमंड लूटने के लिए वाला इवेंट आता है तो गाइज सोच समझ के यहाँ पे निकालना जो कुछ आप भी निकाल लो ठीक है तो भाई बहुत सोच लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत डायमंड लगने वाले आपके तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था होपफुली सभी लोग वीडियो को मजा कियोगे मस्ती कियोगे सो गाइज वीडियो को यही पेंड करते हैं मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में Till then, take care. Bye bye.